ขอบคุณนะจะเรียนอ่านในสัปดาห์ที่สองกี่Yang ini dan Allah yang syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. syafaat depan para ulama, para ulia, para syuhada, para sulihin, para guru, para pengesepuh. Tuan malam antar kalam gengi barokah. Sarang anak foto petan kulis tajah, keluarga petan kulis tajah, santri santri petan kulis teja, jemaah petan kulis tajah? Orang yang syaitan tawasul kalau bandan kulis tajah aturan ganjaran kepapusan keapapun boleh sekali. Orang yang suka baik fokus dapatkan boleh saja. Malamata setiap jenis senantiasa mendapatkan pengampunan keridaan kelampaan serang belas kasih sayang Ipun Allah. Alman daripada na dapatkan pertolongan, perlindungan, bimbingan inayah kita. Ya, ya Ipun Allah. Permata senantiasa kengingnya barokah barokah pon ulama Barakana para ulia, barakana para syuhada, barakana para salihin, barakana para guru, para mengesepuh oleh barakana. Para itu orang yang baraka umur, baraka ilmu, baraka artana, baraka rezeki, baraka aban, baraka anak potona, baraka keluarga, baraka santri-santri, baraka jamaah, baraka jamiah. Marmata reparengna Kenga tambahan taufik serang hidayah ipun Allah Subhanahu wa taala tetap lancar dan ipun betatun Allah ipun kecemburan kecemburan kekompilan kekompilan kepungan kepungan kebahagiaan kebahagiaan dunia akhirat ipun elang kesesaan kesesaan dan kesempakan kesempekan nah keserbukan keserbukan nah selekuan keselekuan nah Selamat dari pokokan majerawatan kalaban kempang. Yang pernah tak putus pangku yang otang. Yang pentu dulu yang berjalan pun otang bawa otang. Muka-muka pernah jumpa rezeki nah. Lera rezeki si halal, si merokah. Muka-muka pernah khusnul khatimah. Yang pernah cang umur lama taat Allah dan dengan Nabi Allah. Cang umur lama menjunjung tinggi akal mana Allah yang pernah sehat, selamat aman di cecopan, dari musibah, dari daripada dari bencana, dari malapetaka. Selamat dari petanah-petanah, selamat dari kezalim, dan kezalim, dari tingkin orang yang saya tingki. Yang terlep, orang yang terlep, dari banyak nasilahnya lagang, orang yang saya ganggu. Selamat dari kekafiran, kefasikan, kefakiran, kemiskinan. Selamat dari kerin ate, kotor ate, petang ate, kering ate, kering ate, lopan ate, mati ate. matar parena kuat iman dan kuat Islam. Sama perjuangkan agama Allah. Tinggu dalam benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. materi kerana kena tambahan ilmu sebanyak si manfaat si barok. Daripada terkajat ke Laban Kempang. Tercapai cita-cita. Sukses usaha. Terkabul pernyonan-pernyonan. Allah hadihin niat. Ala kuni niatin salihat. Ala niatin solihat, Ala niatil qabul. Ala وتمام كل سول ونيل كل مأمول يا سيدنا رسول حبيبنا أبي البتول صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة الفاتحة الفاتحة Para pemirsa mitra pengajian Banyugil On yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita banyak bersyukur dan ajunan kepada Allah Subhanahu wa taala. atas setuju kenikmatan-kenikmatan kenikmatan kenikmatan langkong-langkong kenikmatan agama sebekal ketika nikmatan sampai dek ke akhirat termasuk iki panik kenikmatan di sana kita ngiring pengajian di dalam setiap arah serta manfaat dan yang itunya manfaat juga dan yang akhirat. Kita selalu minta tolong dari keajunan Ibn Allah malam menteri para ini istiqamah. Dabun ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jiz Maka tiba yang dia ngelakuin barang si manfaat dari kepada. Pekerti. Dan bangas teteh. Pekerti kan aku ngelakuin. Si manfaat taki. Bangas teteh di barang si tak manfaat taki. Pekerti. Pekerti. Dan kemudian saya manfaatkan yang kita dintok kalau akuan akum saya manfaat dan itu nyeban akhirat. Pakai juga atas dunia saya keangkui nolongin dek akhirat. Bentau sakit eh dek ketunya saya tak nolongin kangkui agama kangkui akhirat. Muntunya saya ke angkui nolongin. Aja ke akhirman. Aja ke akhlak. Aja ke peradaban. Pekatih. Di, termasuk aman fataki masalah ni. Teka tunya. Tapi tunya saya titik akhirat. Saya nolongin dek ke agama. Saya mekuat dek ke agama. wa dunyaka allati tasta'inu biha ala siyanati dhinika wa iyadika wa makarimil akhlaq bantunya nah tibin kat en ge ken kun se bisa nolongin de ka aje ga ke angkui perjuangan ake angkui keluarga nah angkui fokus akhlak wasta'in billah ben minta tolong de kajunane pon Allah kita selalu minta tolong ke Allah eh penetap istiqamah bisa ngelakonin perang si aman fataki dari kabe eh dalam urusan tu dan urusan akhirat minta tolong dari Allah Wakal dari kajunan Ipun Allah tak tertekun, tak ngampuaki dari kesehatan abah, tak ngampuaki dari gerak nak apa bentak ngampu kia dak ke sebab-sebab Eh, dalam setiap urusan sandar akidah ke Allah. Eh, dalam setiap urusan tawakal dek Allah. Wasta'in billah. Diminta tolong dek kajunan pun Allah wa tawakkal alaih wa la ta'tamid ala harakatika wa tawakkal dek Allah cek ngampu ki gerak natibin wa la ala asbabika cek ngampu ki atas sebab-sebab balil ja fi kulil umuri ilaih. Watawakal tawakkal balik nyandaraki serta jana urusan dek kajunan epon Allah, pasrah dek kajunan epon Allah. Sebab saya beri pertolongan Allah. Kita yang paringin bisa pejeng, bisa puasa, bisa apa ngajian. Ini kan oleh pertolongan Allah. Mentada pertolongan Allah tak bisa. Namun orang-orang selai pertolongan Allah. Sebi bisa paringin. Kesempatan ngelakonin kelakuan-kelakuan fokus. Tanpa pertolongan Ibn Allah, tak ada orang yang bisa laku fokus. Yang terpenting orang ini minta tolong dekat Allah. إذا لم يعنك إذا لم يعنك الله فيما تريده فليس لمخلوق إليه سبيل وإن هو لم يرشدك في كل مسلك طلعت ولو أن السماء دليلُ Mun sambian ni kampung letak tolongin ban Allah. Eh dalam setuju urus ni sambian. Maka tolos tak kira benda orang yang nolongin, Tak ada si mampu nolongin. Makhluk tak bisa nolongin sambian. Mun ban Allah ta'ala pun letak ke eh, kina. Teka makhluk letak lah roh. Kangkui nolongin. Tapi tak bisa pun tak. Ya Allah Ta'ala pun letak ibrina pertolongan. Kangkui bisa apa jeng. Tak alamah makhluk bun berat kebun timur, Mapa jeng orang ni tak bisa. Mungkin Allah Ta'ala pun tak kesokan orang pening kangkui. Apa ngajian. Maka tolongin orang. Salam dunia tak bisa. Akhirnya pada makhluk si bisa tolong dia orang-orang saya. Di Allah Ta'ala lah kar tak beri pertolongan. Allah Ta'ala pun letak tolongan. Dia. Ya dengan sendirinya makhluk kepi tak bisa tolong. Mohon ben Allah Ta'ala ampun letak Ibrahim Nabi Tautu. Maka orang ini kan mesti kesasar. Mesti sesat. Tak kira biar badan orang yang panik bisa. Not orang yang mempokus orang orang yang pandai kefokus pandai kelaban sebab pertolongan epon Allah subhanahu wa ta'ala maka kita minta tolong ke Allah mentepak macam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini kepada Pak Kelem Aten. Ah, siapa pun dia kena mung. Apa kita dekat Allah? Ibadah dekat Allah yang pada ke Allah benda bernamung minta tolong dari Allah sebab di keyakinan makhluk tak di kemampuan ke aku nolongin bisa paring pertolongan namun ajunan pun Allah subhanahu wa ta'ala wasta'in billah wala ta'jiz. Minta tolong benda ke Allah. Benda ya, cek sampai. As. Lau anni fa'altu kana kada wa kada. Umpaman orang yang pandai ketertimpa Orang si menimpa dek ka abe. Saya dapat dek ka abe. Ni kita usah ngucak cek saking. Cek saking kok dia dek iya yak tena. Dek iya tak usah ngucap senik. Sebab kita panikan di keyakinan. Mumpun Allah Ta'ala pun lai pemirah. Teka orang yang mabiru ada rumah tak bisa. Ujuk sing daya bisa biru. Tak bisa. Aku ada dalam bacaan Allah pun. Dia tak usah ngucap. Cik saking, cik saking. Menampun lah orang nikah kecelakaan misal. Tak sanggup cak jek saking tak nyebrang. Tak celaka. Hmm, dan celep celaka. Aku celaka. Nyebrang tak nyebrang. Jika bikin jik Nabi, cek muncul muncelep. Perang saya terjadi, cek ki. Ngocak, cek sehakingnya. Dah terjadi lah kesukaan Allah sini kata. Mun terjadi ini kampun lah. Kesalahan Allah sini kah. Asa ngucak cek saking cek saking. Sebab cek Allah Ta'ala ampun lah. Cuma ada apa ujian ini kalah kata Allah. Itu kalau dek orang, ya pakun, pakun dek pak. walakin kul tapi dengan wajah sambian qadarullah wa ma syaa fa'al qadarullah ni kapasteh dari ajunan epon Allah wa ma syaa fa'ala Napa saya kesawakanin ben Allah Ta'ala ma'ilakunin ben Allah. Napa saya lakonin Allah mesti terjadi. Napa saya kasaukanin Allah terjadi. Macam sini ke boy? Tak usah ngucap. Cuk sakingnya. Engkau dia ala ku iya. Niscaya bekal terjadi. Dia iya tak terjadi riak. Atau terjadi dia iya. Kok cuk sakingnya? Ecual eh, kabara ban kok? ya kena. Baju larang. Yang tancelawan Allah Ta'ala baju apa baju muda. Dia kata ecual kata halangi wakun. Kun muda. Itu mana lah baju muda langsung ucap ya qadarullah. Wa masya'a fa'al. Ariah ya? asrasi dari ajunan epon Allah. Allah Ta'ala bakal ngelakuin apa saya kesawakanin ben Allah. Mencadai pemuda jual ke dema fi pekun muda. Mencadai pelarang jual dema fi pekun larang. Qadarullah wa ma fa'al. Napa saya ikasawa ka ninyo man Allah, ang kila ko ninyo man Allah. Dan Allah Ta'ala ini kekuasaan untuk melakukan segala sesuatu. Kita usah ngucak, cek sahakinya, cek sahakinya. Fa inna law taftahu amal syaitan. Sebab cak cak cek sahakinya nikah. Ini kemuka, dek lakukan syaitan muka dak keganggu syaitan. Abri ah, kesempatan setan kangkui lanyala kabe. Minta tolong dak kajunan nipun Allah, kangku istiqomah dan melakukan segala sesuatu semanfaat dak ka Walaupun peran semanfaat kak dintoh, eka rasa tak nyaman. Suarga kenikah lakaran terhalang kalau ben Berang seman tak nyaman. Seperti ke neraka. Ini keterhalang kalau syahwat. Tetapi senyaman nyaman jan abe ni kadang-kadang beri manfaat tapi mudarat. Saya tanya man kabe, anehkah amanfaatnya? Ah, sa jengaja ala kokoh kekusen bisa jengaja nyimpang dari maksiat kalau ben pertolongna Allah. Sehingga abah bisa terus ngelakaki perang-perang si manfaat dek abah semanfaat si dan akhirat ini panika ilmu dan amalah. Ini kemanfaat sangat ika puto dan akhirat ilmu dan amal. Orang yang panikah tinggal pun lemah teh. Ya, na. mulai boleh ke bengkona tak Etempang ban artana, etempang ban keluarga na, amalah. Ah, paneka lebih arke amalah ah, lebih mulja amalah ah, paneka lebih bermanfaat sebab mun selain ni ni kamu le boleh tak norok kelum kubur mun awal ah, norok terus mengawal orang panik amal yang mengawal ilmu kubur sing amanaki amal kabagusna Jadi mon orang tar ke kubur yang mati bernikah, ya terben keluarganya, ya terben arah tanah ke kubur. Ya terboleh ben amalah. Lagi keluarga ben arah tanah ni kamu boleh boleh, amalah sih bisa terus masuk ke dalam kubur. yarji ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Ya junan ni pun Allah Subhanahu wa taala kita kat dintoh ampun lai eh hormat emul eh jeeki. Eh apa tu ummatun marhumah. Sehingga kita pernikah. Kotuh. Berusaha. Keangkui anyata aki sebagai khair ummah. Orang mukmin sangat ontong. Ben Allah Ta'ala isi patin kalau ben khair ummah. Allah Ta'ala matabu kuntum khairu ummatin ukhrijat linnasi. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna anil mungkari wa tu'minuna billah. Badaban kapir sebaik-baik umat saya keluaraki dihantar untuk manusia. Jadi umat Muhammad kan itu umat sepaling si umat. eh, dalam pengawalan ikhwan Allah umat Muhammad kian tu daripada ti khairul ummah ning kitab Allah Mahfud ning Allah Mahfud kan tu ampun sebut tadi bahawa umat Muhammad kan tu khairul umam sebaik-baik umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni kan matabu antum tatim sabaan antum tutimuna sab'ina ummatan antum khairuha wa akramuha ala Allah azza wa jalla ban kapir nyampurnaki petong polo umat e eh, sebenarnya ande kapi ada petong polo umat jumlahna ada petong polo umat ban ban sebenarnya ban dia umat dia berde petong polo umat leban dia sepaling mulj sepaling fokus mugu ajunane pon Allah dari petong pola umat sepaling fokus dan sepaling mulia yang kita umat Muhammad. Anak pemarkana sebab umat Muhammad kadintoh alaksana aki amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khair umatin khairu ummatin tak muru nabil bil ma'ruf hau na anil mungkar. Atu minu nabilah. Jika lawan sabab ban amar ma'ruf nahi mungkar mengangkat kita menjadi khairu ummah lebih fokus etempeng eh, pengben umat-umat selain sepetong bolo umat umat Muhammad sepaling fokus kita agak ditoh Orang yang si paling fokus pola nak orang yang si bisa ngacek dek ke fokus, ngacek dek ke Islam, ngacek dek ke iman. Alang-lang dari kecubaan, kemungkaran, kemaksiatan. Bi ajunan ipon Allah, umat Muhammad yang terkubai saksi. Eh, Iku saksi ku laku. Nenek akhirat litakunu syuhada 'alan nas. Sebab ban kafiriyah jadi saksi-saksi atas manusia. Maka Nabi Musa alaihi salatu wassalam sampun maus papan saya kata alwah mushaf saya turun lagi ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam saya turun lagi ke Nabi Musa alaihi salatu wassalam Ningkat di saya terang lagi tentang keutamaan pun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Nabi Musa alaihi salatu wasallam Kento, Matur dek kajunan ni puan Allah subhanahu wa ta'ala. Umat kak di memegang tu kusteh. Umat se mojoki se utama aki serang ajunan kento umat apa saya rekan tu kusteh. Allah Ta'ala bu, jadi ya umat Muhammad. Umat Nabi Muhammad yaradawna ah. minni bil yasir u'tihim iyyahu warda minhum bil yasir min al amali umat Muhammad riyah ciri-ciri nah keistimewaan Ridho tekai paringin ni sekonik ban sekok tetap ridho. Ari umat Muhammad. Ha, ini kan kutu kita buktikan. Mereka tak kare kebangga ban ajunan epon Allah. Mereka tak kare eh, cun kacunaki serang ajunan epon Allah. Umat Muhammad ya, umat sehebat sekolah nah. Bisa ridho. Dek kapapareng dari sengkok. Tak akun sekoni. Ben sengkok apa yang sekoni ridho. Hari umat Muhammad kelebihannya. Tetapi sengkok orang kencang hari beri ke umat Muhammad ya orang tak kai beri sekoni rido kau pas jangan kencang kau kai beri ya dak ya kia ya. teka amal ah, sekoni engkau tetap rido sebab ban saya kau beri inah racik ke saya arwah arwa rido maka dia ya, ya kia ya, saya kau teka umat Muhammad riyah nyetor amal sekonik ke sengkok tapi kok rido nyetorkan sekonik benar-benar tapi kok rido Pola nah ben sengkok e beri sekonik e eh, beri kesempatan sesekonik ada tetap rido mengko rido lagi ya ketika amal ah, lakun ni, khusus umat Muhammad di kau ko epaso akina suarke kala bancokop maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah kan maca syahadat asyhadu an ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah Motor boleh Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Dan yang dalam papan-papan saya tertulis wahyu dari ajunan ke entuk Gusti. Etarangaki bedu umat seku laku nenek itu nek yaman akompol e dalam keadaan muana terak pada ben bulan purnama. Oh iya benar jadi ya lakalah pekal, bedu umat seekom pola kikuk laku nang itu ni kiamat eh dalam kebodohan orang ganteng segenteng ganteng, terak seterak terak lebih terak itu bang bulan purnama uh ento nyonya setiap ki umat ati ni ento gusteh orang siku laku Kalau pekompol eh dalam kebodohan terak muan dalam kebodohan ganteng ropan melebihi rawapan bulan purnama. Maka terhubung Allah Ta'ala, eh, tak bisa je, tak bisa jadi umat anjiria. Jadi ya umat lah tangka kasih umat Muhammad. Kuk laku ban singkok umat Muhammad jadi ya. Kekal epa polong. Pada teraan pada kesemuan. Tinggalan ah. yang tidak kiamat. Eh patera ban sekok muan ah? tanang ban sokok ni patera. Manabi kak din tetak. Kata maka ajunan kusteh. Artinya kita juga tetap nyon dek kajunan Gusti. Neng kak disajukan beda keterangan bahwa neng loh mahfud Ini tercatat pada umat se sangun ari epekol sangun ari esongkol ben bisa nyongkol pedang boleh artinya orang panika suka kangkui berjuang nyambi sangu sebanyak nyambi pedang cukan melawan berani melawan orang-orang kafir. Ya Yatlubun al jihad di kuli ufukin. Sebekal nyari jihad. Bekal nyari jihad. Perang. Eh, dalam setiap ufuk. Ke barat, ke timur, ke dajah, ke Sampai di Budina. Umat kain toh bisa merangin dek ke dejal sekalipun. Oh ya benar jadi ya, benar. Lakar bekal badah umat nyambi sanguh esongkol. Nyambi pedang epekol. Oh yang kencang nanang egar langkar, nang masjid-masjid. Orang-orang gila sayatlubun al-jihad di bikulli ufukin. Nyari jihad, nyari lahan perjuangan. Dari semua penjuru, laut dan jelak, uh, eh, timur barat. Sampai di bumi ini Itu bisa merangin dek ke Dajjal. Iya benar jadi. Mungkin sekarang itu, kita tanya, ona pas patetik umat abdi ni, kita kan kusteh. Kala, hiya ummatu Ahmad. Anja. Jadi ya benih umat apa anja Musa. Ada umat Nabi Ahmad. Ada umat Nabi Ahmad. Itu walhasil. Kita akan ditompon lah. Bi ajunan epon Allah. Emul eh, jaki, emul jaki. Diistimewakan. Sangat istimewa. Sangat istimewa umat-umat selain tadi keistimewaan keistimewaan kati keistimewaan epon gusti eh, umat epon kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Muhammad kentoh saya terbukti yuhibbuhum wa yuhibbuna. Allah lebur dah ke umat. Ban orang ban umat-umat jadi lebur dah ke ajunan pun Allah. Allah Subhanahu wa taala kak dintoh. Ngakungin malaikat-malaikat Semalaikat panikah nyari tempat-tempat pengajian. Dan dengan pun setari pengajian, jika malaikat ni ongke ke atas. Ongke ke atas langit. Ini kebenar Allah Ta'ala yang periksa ni. Apa malaikat? Dari di jadi ban. Abdi ni kak dinto datang dari kabulah kabulah epon ajunan senyuci aki ajunan saya moci-moci dek keajunan. Saya ngaku-ngaki dek keajunan kusteh. Kadin toh, saya entaren abtina. Kabula-kabula epon ajunan sebening majlis-majlis zikir. Majlis-majlis ilmu. majlis majlis segak di ma ajunan esok jaki dalam ente poci poci ajunan ya kungaki ajunan dan nengi majlis ilmu tempat tempat pengajian ke ente setiap tina datang dari kak disa datang dari pengajian maka man ajunan pun Allah betawin ushidukum anni a'taituhum mayat yatlubun saksi hakim malaikat apa saya pentah, apa saya sopre, apa saya sare, ben orang-orang jadi berkali beri ben sengkok. Saksi aki. Ben sengko bakal mengamankan orang jadi dari perang se nakoen, sengat teren. Jadi aman dari perang saya kata ketakoen. Sampai ketika ini itu penghormatan Ibn Allah subhanahu wa ta'ala dekat umat kak dinto ketika berdenengi majlis-majlis zikir, majlis-majlis ilmu. Termasuk di antaranya ini kan majlis ilmu kita sama saat semakin kan. Ini kebun dari malaikat ni. Saya ngadirin dekat ke pengajian ni ke malaikat-malaikat. Kemudian malaikat kak dinto dengan pola dari pengajian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengkat pun ke atas malaikat. Ya, Ebreksanin ka saben ajunane pon Allah. Dari dimma malaikat. Abtina datang along polong ben kabulah kabulah epon ajunan. senyuciaki aki ajunan. Semuci-muci ajunan. singaku aku ngaki dek ka ajunan. Oh iya malaikat saksaki ya. Orang-orang jiria. Ya. Sebab dengan majlis zikir jiria. Ya. Ben sekok bekal ibri apalah saya pentah. Yang kedua, bersengkok pekal Islam bertaki. Dari segala sesuatu sinakoen. Pedang-pedang sinakoen. Ini penghormatan. pun Allah Subhanahu wa taala dan ke orang yang siap taat dan kajunan pun Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Almatar kita akan termasuk ada ke orang se eh, kesenengin serang ajunan pun Allah termasuk dekat saya terbuki yuhibbuhum wa yuhibbunah bahkan juga kita apa ni kemalaman kan, ter termasuk dekat saya terbuki udzkuruni azkurkum ingat ben kapi dekat sengkok maka sengkok ingat dekat ibin kapi termasuk dekat orang saya periksanin ben Allah ben ajunan depan Allah ni kesuruh saksi aki ke malaikat Si napa si eh pentah? Napa si eh pentah? penta. Ni ke bekal e eh pareng. Maka nah cek suka susu nying ke leki doa. Ah. Oh, Pola nak orang panika ting ampon, Lastare pengajian. Ni kemintaan apa boy. Bi Allah Ta'ala. E pareng bon. Minta apa apa yang paling lagi ini ke ushidukum anni atau itu humma yatulubun saksi aki malaikat sampai saksi aki malaikat je mesti artinya mesti napa pernyuunan pernyuunan epon tani ke bekal eparing ben Allah taala saksi malaikat ni kawan Allah sima debu bini reng lecekan sima debu Allah esak eh, saksi malaikat bahwa orang senorok pengajian kentoh pernyuunah bekal eparingin nomor setong. Nomor dua, bekal epa aman dari perang se eh kata aku en. Ushidukum anni a'taituhum ma yatlubuna wa ammantuhum mimma yakhafun. Yang akhirnya kalau bantu ah, doa, senyampang doa kadin tu ampun lah. Mesti eh kata ni mah kada kajunan ni puan Allah Subhanahu wa taala kalau ben saksih malaikat. Amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Salat amdin kullat hilatu wa rasulullah wasilatu wa anta la haya ilahana wa likulli karbin azim. Farij ma nahnu fihi bismillahirrahmanirrahim. مولانا يا ya mujib ya hadirana يا غيب توسلنا اليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب اللهم زدنا أولاد أنفسنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا ورضنا ورض عنا واهدنا سبل السلام اللهم بارك لنا في ذرياتنا ولا تضرهم واحفظهم ووفقهم من طاعتك وارزقنا برهم اللهم يا معلم موسى وآدم علمهم ويا مفهم سليمان مفهم أفهمهم ويا مؤتي لقمان الحكمة وفصل الخطاب آتهم الحكمة وفصل الخطاب اللهم علمهم ما جهلوا وذكرهم ما نسوا وافت عليهم من بركات السماء والأرض إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك لهم قوة الحفظ وسرعة الفهم وسرعة الذهن اللهم اجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم حبب إليهم الإيمان وزينهم في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان يعني واجعلهم من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلهم أوفر عبادك حظا في الدنيا والآخرة اللهم اجعلهم من أوليائك وخاصتك الذين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم اغفر ذنوبهم وطهر قلوبهم وأحسن أخلاقهم واملأ قلوبهم نورا وحكمة وأهلهم لقبول كل نعمة وأصلهم وأصلح بهم اللهم اجعلهم من حرس الدين ومن الذاكرين المذكورين والطف بهم يا كريم اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء لصدورهم ونورا لأبصارهم اللهم افتح عليهم ابواب رزقك الحلال من واسع فضلك واكفهم بحلالك عن حرامك واغنهم بفضلك عمن سواك اللهم جنبهم رفقاء السوء وسلمهم من العلل والاوبئة والافات اللهم سلمهم من شر الاشرار انا الليل واطراف النهار في الاعلان والاسرار وادهم بما تحبون واغفر لهم واغفر اللهم بهم في أبدان أجمعين بأبصارهم أنفسهم وجوارهم اللهم آت نفوسهم نفوسهم تقواها وزكها فأنت خير من زكاها وألهمهم رشدهم صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makin ampunlah hari setoh Jumat sebekal datang pada ke Jumat lagi. Jumat manis muka-muka kita, apa ni bisa apol kompol dan yang ini Jumat lagi saya bakal datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.